Oi pessoal, nessa videoaula nós vamos falar sobre higiene. Também vamos trabalhar com cartazes, notícias e gráficos e o nosso ponto gramatical hoje vai ser os conectores de causa e consequência. Então logo no início da nossa lição nós temos uma informação bastante triste que é dada pela Unicef, que no caso seria a Organização das Nações Unidas para a Infância, e que mostra que, na verdade, milhões, milhares de crianças no mundo não têm acesso a um saneamento uh, melhorado. E isso não é uma coisa que acontece só em outros países ou outros continentes. Isso também pode acontecer na sua cidade. Em bairros mais periféricos, existem comunidades que não têm acesso a um saneamento melhorado na cidade. Então, nós temos aqui uh, Water Sanitation and Hygiene Millions Without a Toilet Clean water, basic toilets and good hygiene practices are essential for the survival and development of children. Today, there are around 2.4 billion people who do not use improved sanitation and 663 million who do not have access to improved water sources. Então, nem acesso à água potável eles têm. E o nosso exercício traz What is the meaning of the acronym WASH? Essa sigla seria para, no caso, Water, Sanitation, Higiene and Hygiene. What are the three basic human needs mentioned in the text? Então, as três necessidades seriam clean water, basic toilet and hygiene, como nós podemos ver aqui no texto. Good hygiene practices. Um, em seguida, nós temos um pôster, e esse pôster traz uh, ações bastante simples que podem uh, evitar com que a gente pegue doenças e também espalhe doenças por aí com os nossos germes. Nós temos Spreading Germs is out. Hand washing is in. Então, aqui, pessoas espirrando, tossindo. E aqui nós temos lá embaixo esta informação. Hand washing is one of the most important things we can do to avoid getting sick and spreading germs to others. De acordo aqui com esse pôster, nós temos o significado de hand washing seria o ato de lavar as mãos, the act of washing the hands. Avoid, no caso, seria evitar, to keep away from. E spread, to distribute, espalhar e propagar, propagate. São, no caso, atividades básicas que nós podemos fazer, lavar as mãos sempre que for ao banheiro, sempre que você for fazer a refeição, antes de fazer a refeição, também, né? Bastante importante. Então, according to the poster, what are the two things that hand washing helps to avoid? No caso, seria aqui, getting sick and spreading germs to others. Esta seria a nossa resposta. Nosso tópico gramatical de hoje vão ser os conectores de causa e consequência. Os conectores de causa podem ser o because, também podemos utilizar as as ou o since também para indicar a causa de alguma coisa, né? o motivo. Já os de consequência, você pode utilizar o so, o then, o therefore e o consequently. Então, se você quer indicar uma consequência, você pode utilizar um desses conectores, certo? Então, no nosso exercício, nós temos aqui Use the words from the box, match the columns in a way that the sentences make sense. Do not repeat the words. Mas eu vou colocar aqui as possíveis opções. Letra A, I frequently wash my hands. Então, aqui no caso seria a continuação, I rarely get sick. Eu poderia colocar so I rarely get sick. Mas aqui também é possível colocar o therefore. Então você utiliza um ou outro. Therefore. B. She has a strong body odor. Aqui, letra B. Então, como consequência, so she feels embarrassed in public. Ou então, therefore. Um ou outro, sem repetir. C. I have cavities in my teeth. Então, aqui seria, no caso, a letra C. Because I forget to floss my teeth. Ou então, since I forget to floss. E a letra D. Many children die from diarrhea. Vamos colocar because They lack improved sanitation, no caso é o motivo, ou então since. They lack improved sanitation. Em seguida, nós temos um texto que fala sobre um hábito, uma coisa bastante comum que nós fazemos hoje em dia, que no caso é levar o celular para todos os cantos, inclusive até quando você vai ao banheiro, que não é um hábito saudável, né? E aqui nós temos: Do you use your phone when you're sitting on the toilet? This is why It's a really bad idea. Nesse texto, nós vamos, no caso, marcar os nossos conectores de addition, contrast, cause and consequence. We're all guilty of having a quick scroll through our Facebook feeds, but experts have advised against it. Sitting on the toilet is dead time, and most people now opt for their smartphone there. Why? because our phones come everywhere with us. So, if you've got a few minutes of boredom, then it's only natural to check your WhatsApp messages, football scores, or have a go of Flappy Birds, but apparently it's a really bad idea. Professors of microbiology Charles Gerber, PhD, and Kelly Reynolds, PhD, pointed out that bathrooms are covered in germs, pathogens, and bacteria from the intestinal uh, tract, mostly from fecal matter. Reynolds told BuzzFeed, when you flush the toilet, water with feces and urine sprays about 6 feet in every direction. Basically, whatever your hand touches in that bathroom, whether it's toilet roll holders, door handles, or the flush lever, is going to transmit tiny bits of feces onto your fingers. And then, when you're swiping, you're going to get a very dirty phone. Where germs go, you can be sure illness will follow. Então, em seguida, nós temos aqui um gráfico para analisar bastante interessante, que fala sobre o hábito de tomar banho em alguns países e também a frequência com que se usa o shampoo. Nesse gráfico, nós podemos ver aqui que o Brasil está bem à frente de alguns outros países em relação à quantidade de banhos tomados. E o México se encontra aqui acima da média em relação à frequência do uso do shampoo. Então, de acordo com esse gráfico, nós podemos dizer que a alternativa correta seria Brazilians are the people who take more showers in a week. Então, pessoal, hoje nós trabalhamos com gráficos, também trabalhamos com cartazes, falamos sobre higiene, alguns hábitos de higiene, e nossos tópicos gramaticais hoje foram os conectores, no caso, o de causa e o de consequência, que poderiam ser, no caso mais simples, o because e o so. Até a próxima! Olá, alunos! Hoje nós vamos falar sobre alguns distúrbios que afetam os adolescentes. Também vamos trabalhar com campanhas publicitárias e também com algumas tabelas. E hoje nosso ponto gramatical será sobre o comparativo de igualdade. Então, logo no início da nossa lição, nós temos aqui um post no Twitter que fala sobre as preocupações em relação aos adolescentes. E aqui nós temos Top 10 Child Health Concerns in 2006, com alguns pontos. E aí nós temos true ou false. Stress is a top 10 issue for all groups. No caso, isto é falso, porque não é uh, o estresse não é mencionado na realidade nessa tabela. Obesity is a bigger concern than drug abuse for all groups. No caso, também é falso. A preocupação maior seria com as drogas. Drug abuse is more important than depression for all groups. Verdadeiro. All adults are as concerned about child obesity as they are about bullying. No caso, é falso, porque existe uma variação em relação a essa preocupação. Just one group considers tobacco consumption as one of top 10 kids' health issues. Também seria verdadeiro, de acordo com a nossa tabela. Em seguida, nós temos uma campanha publicitária que fala sobre as drogas. E aí nós temos Using Drugs, Waste Potential. All those years of training can soon be wiped out by the lifestyle associated with drugs, and the damage to your body won't help either. Using drugs, what a waste. E aí nós temos a figura de um rapaz, o reflexo dele na água como sendo campeão, e ele, na realidade, a imagem dele está de ombros caídos, meio depressivo. E aí nós temos It is correct to affirm, according to the text, that using drugs is not well accepted by society and is rejected by the government. Não temos informação sobre isso nesta campanha. Is a crime and should be brought to the attention of authorities. Também não temos nada em relação a levar o problema das drogas às autoridades. Puts the life of an athlete in danger and pushes his friends away. No caso, não fala sobre as amizades do, do atleta contributes to a new pers perspective but can harm a person's health. Não fala sobre essa perspectiva. Is bad for health and brings a lifestyle that opposes training, dedication. No caso, sim, ele está falando em relação a drogas e às atividades físicas. E aí nós temos em seguida a expressão what a waste pode ser traduzida como que desperdício. Nós temos lá na nossa campanha publicitária. Em seguida, nós vamos ter o nosso ponto gramatical, que vai falar sobre o comparativo de igualdade. No caso, o comparativo de igualdade, você vai comparar duas coisas, ou duas pessoas, ou dois grupos. No caso, eles estão no mesmo nível. Uma é igual, equivalente à outra. Então, nesse caso, você vai utilizar as, um adjetivo, e as novamente. Aqui nós temos o exercício. Drinking and driving. Smoking, marijuana and driving. E o adjetivo dangerous. Então, nossa frase ficou. Drinking and driving is as dangerous as smoking marijuana and driving. Bad food choices, the lack of physical activity. Usando o adjetivo harmful. Então, nós temos que bad food choices are as harmful as the lack of physical activity. Na letra C, a balanced food intake, a good relationship with friends, utilizando o adjetivo healthy. Então, a balanced food intake is as healthy as a good relationship with friends. Na letra D, body care, a positive attitude, important, body care is as important as a positive attitude. No caso aqui nós temos negativa. Drug rehabilitation, drug prevention. Então, drug rehabilitation isn't as easy as drug prevention. Em seguida, nós temos um texto que fala sobre as bebidas açucaradas, e aqui nós temos People are drinking more sugary soda and fruit juices. The brain is the main organ in charge of regulating our energy balance, making sure that we don't starve and don't accumulate excess fat. Well, it turns out that the brain doesn't register liquid sugar calorie as much as solid calories, So, if you consume a certain number of calories from a sugary drink, then your brain doesn't automatically make you eat reduced calories of something else. That's why liquid sugar calories are usually added on top of the daily calorie intake. Unfortunately, most fruit juices are no better and have as much sugar as soft drinks. Studies have shown that a single daily serving of a sugar-sweetened beverage is linked to a 60.1% increased risk of obesity in children. Sugar is bad, but not as bad as sugar in liquid form. E a nossa pergunta é: Who makes sure that we don't starve and don't accumulate excess fat? Essa resposta se encontra logo aqui no início. The brain, que é o responsável em relação a esta função. Então, Seguindo, nós temos a melhor alternativa seria que most fruit juices are as sugary as soft drinks. Em seguida, nós temos aqui um texto que fala sobre alguns distúrbios alimentares que são bastante, comum, bastante comuns na adolescência, que seria a bulimia, a anorexia e a compulsão também, compulsão alimentar. E aí nós temos What is an eating disorder? Então nós temos informações sobre a bulimia, a anorexia e a compulsão alimentar. E aqui nós temos sobre a anorexia, characterized primarily by self-starvation and excessive weight loss. Em relação à bulimia, characterized primarily by a cycle of binge eating followed by compensatory behaviors such as self-induced vomiting in an attempt to counteract the, the effects of binge eating. Binge, que seria no caso a compulsão, eating disorder, characterized primarily by recurrent binge, eating without the regular use of compensatory measures. Então, de acordo com essas informações, nós temos check all the statements that are correct. E aqui nós temos anorexia nervosa is a way of life. Não, não é um estilo de vida. Some people die from eating disorders. Sim. Eating disorders are illnesses of body and mind. Também é correto, afeta a sua mente, o seu corpo. A bulimic person can easily escape it at any time. Errado, não consegue sair desse problema facilmente. It is possible to recover of an eating disorder fully. Sim, você pode se recuperar completamente. Not all people struggling with eating disorders are obese or overweight. Também, nem todos todos esses distúrbios ah, trazem pessoas, no caso, em relação ao peso, com o peso aumentado. Algumas têm o peso bastante reduzido. Então, em seguida, nós temos as características de cada uma delas. De cada uma delas. The person eats a lot, but vomits after eating. No caso, seria a bulimia. The person eats very little or nothing in order to be skinny no caso, anorexia, para ficar bem magro. The person repeatedly eats excessively, which results in weight gain. No caso, isso daqui seria a compulsão alimentar. Então, nós encerramos aqui a nossa videoaula e hoje nós trabalhamos com tabela, também trabalhamos com campanhas publicitárias e o nosso tópico gramatical de hoje foi o comparativo de igualdade. Até a próxima!